Говорящий Happy English. С этой книгой ваш ребенок изучит английский алфавит, цифры, а также около 250 английских слов. Для того, чтобы услышать, как произносится та или иная буква, достаточно нажать на соответствующую кнопку. Э, слова можно также набирать на клавиатуре, и книжка их самостоятельно произнесет. После прохождения очередного этапа занятий ребенку предлагается выполнить задание. Задание делится на несколько категорий. Это найти букву, э, найти нехватающую букву, а также найти перевод слова. Ну, например. Ты хорошо знаешь английские слова? Давай проверим. Переведи на английский язык по порядку на буквы, из которых оно состоит. S O R R Y Great! Отлично! The correct answer is правильный ответ слова sorry. Извините. Переведи на английский язык слово по порядку на буквы, из которых оно состоит. Ты хорошо знаешь английские слова? Давай проверим. Нажми на букву, которой не хватает в слове monkey. Why? Splendid. Замечательно. The Правильный ответ – буква Y. Нажми на букву, которой не хватает в слове